И всем привет, с вами Миксак. В этом ролике я воссоздам карту Турбайн для зомби режима в Блок Страйк. Погнали!